Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jimmy. Yo soy Bob. Y esto es Mensajeros, Urbanos. Hace un par de días conocimos a Rufián Barber Truck, una barbería móvil con un diseño único que nos encantó y nos hizo volar nuestra imaginación. Se nos ocurrió hacer algo en conjunto, salir a dar la vuelta por la ciudad y regalarle un corte a personas en situación de calle. Y esta es la historia. Presta mucha atención a su rostro y expresiones porque mientras grabábamos esto nos dimos cuenta que este momento representa más que un corte de cabello. Esto representa sentir relajación, atención, cuidado y calidez humana. Sentimientos que probablemente no había sentido en mucho tiempo. El resultado llegó a tal grado que al abrir los ojos parecía que no sabía que el que estaba viendo era el mismo en el espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Se sentaban en la silla, se les regalaba una bebida fría y se les consentía. Ahora observa a esta persona y piensa en qué edad podría tener. Y luego que veas cómo queda al final, compara para ver si sigues pensando la misma edad. ¿Sigue aparentando la edad que habías pensado hace rato? Como podrás ver, todos iniciaban un poco desconcertados, un poco serios, y mientras transcurría el tiempo y se les daba esa atención y esa calidez humana, sus rostros iban cambiando hasta salir con una gran sonrisa. Todos tenemos un conocimiento o una habilidad, los cuales podemos usar para ayudar y crear un mundo mejor. Empecemos a crearlo.